各位老师、同学，你们好，已经复课了。老师要努力准备 STEM 教材给学生。我记得一月份的时候，我出过一支视频，谈着四轴无人机的原理和如何操作。完成制作之后，我曾经提及会使用其他材料制作机身，但视频上架后不久，疫情便来了，之后一直停课，没有机会再做这题材。就让我们今天一起来研究这课题吧。 尽量看到最后，你便会看到卡洛斯如何使用不同的材料制作机身，还会看到直升无人机的飞行成果。提醒一下，假如大家都喜欢《风行奇侠卡洛斯》的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。这让我们先来温习一下，上一集我们买了一盒 DIY 无人机套件。 我们按照说明书安装了这一部迷你四轴机，明白到对角这两个轴是逆时针旋转，这两个轴却是顺时针旋转。我们还研究遥控器两个摇杆的作用，右边是控制前后左右，左边这是控制上下及旋转。 这八个动作都会让某些转轴加速，从而产生无人机的相应动作。但由于安装之后我们在室内试机，它飞很快，却没有气压定高，根本没法看到每一个动作的反应。今天我们尝试用不同材料制作大小不一样的机身，我们还会锁定机身，以观察它的动作。 先来看看我们套件的物料，有马达、主控板、电池、螺旋桨、调控等等。现在我们只是不要机身和电池盖，我们取出一些物料，锯出两条，两条木条的中间位置用线锯锯出凹维。 这两个二维就成了悬尾，只需加强胶，便可主科成四直架。为了在西边安装马达，我找来了羊眼圈，第四个角落扭进羊眼圈。DIY 的时候可以多使用热熔胶来做固定。 例如，把飞控板固定在机身上面，四个马达也可以用热熔胶固定在扬眼圈下，但要把马达插头颜色和飞控板插头颜色配对，红色的配红色，白色的配白色。趁热熔胶未干，可以微调马达的位置及角度，让它们和机身垂直。固定之后，把马达连线插在主控板下。 马达的连线也可以用热熔胶固定，以免让螺旋桨缠着。螺旋桨翼又分成 A 及 B，因为 A 是顺转的，而 B 是逆转的。随便找一根橡皮圈固定电池，连好电源便可以试飞。在室内试飞地方还是不够，我们在基底加了一个圆眼圈。 然后用绳子把羊眼圈绑着重物，之后起飞，我们便会看到前、后、左、右、向、下，甚至旋转也可以做到。这个玩法有点像我小时候用绳子绑着蜻蜓的尾巴。 由于机的底部有一个养眼圈，因此起飞的时候机身放得不平稳。我们再多加几个养眼圈，让它放得更平稳，起飞比较好。大家看到我用木条做成的机身，飞行相当好。那就是说，只要设计四平八稳，机身对称，便可以起飞了。 那我们也可以使用其他材料制作机身吗？例如纸杯、纸碟，还有去置的旧光盘。那光盘能不能用来做无人机机身呢？为了试验，我开了一套新的套件，难度的马达直径是六点五毫米。之后在光盘的圆周上挡取钻上四个六点五圆孔，尝试了插进四个马达，位置适当。 开始使用热熔胶把它们固定，和刚才用木料制作机身没有什么大分别。同样，在光盘中间用热熔胶固定飞控板，然后按照颜色把马达和飞控板连起来。 哎，连好电线，感觉良好啊！现在把 A 螺旋桨安装是红色线的马达，把 B 螺旋桨安装是白色线的马达。由于位置比较足够，这次连电池固定架也用了，也是用热熔胶固定在光盘上。用了电池支架，安装电池更方便了。又是连接电源。 准备试飞的时间了，大家不妨猜一猜，这个用光盘做支身的无人机能不能起飞？我们先看其遥控器和无人机配对，配好了之后启动螺旋桨，四个螺旋桨已经转动，尝试起飞。哎呀，飞不起来，为什么？总是向右边跑去。哎，我们再来一次。 哦，怎么样也飞不起啊？为什么呢？后来我跟同事做了一个讨论，卡老师终于知道今天失败在什么地方。大家不妨看一看，套件送给你的机身也是实际型的，因此刚才用木料做的机身表现向弱。可是用圆形的光盘所做的机身，问题出在什么地方呢？ 这和物理上的反作用力有关系。要知道无人机能够升空及做各种动作，全靠螺旋桨转动向下产生作用力，于是也产生反作用力，把机身提升。但刚才卡罗斯选用光盘做机身，却忽略了这一点。原来四个马达安装在光盘上，螺旋桨旋转的时候带动的气流，大部分是吹在光盘的表面上。 而非吹到地面上，于是作用力和反作用力互相抵消，这就是光盘无人机无法起飞的原因呢。虽然这是一个失败的经历，但是经一事讲一智，卡洛斯将来还可以用近次的经验教学生如何切记及 3D 打印无人机机身呢。你说这样是不是很有趣？假如喜欢我的视频，请继续关注卡洛斯的 STEM 课堂。 还希望大家点赞及评语。